Bonjour Adèle. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Fa, fa, mi, do, ré. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. Première note commence avec la main droite et Fa. Quatrième doigt, Fa. Et puis répétez même note avec le même doigté, Fa, Fa, deux fois. Ok Fa, Fa. Juste pour ça, on va répéter cinq fois. Fa, Fa. Première fois. Fa, Fa. Deuxième fois. Fa, Fa. Troisième fois. Fa, Fa. Quatrième fois. Fa, Fa. Et la dernière fois. Ensuite, ça descend sur le Mi avec le troisième doigt. Fa, fa, mi, jusqu'à là. Ok Pour cela, on va répéter cinq fois. Fa, fa, mi, première fois. Fa, fa, mi, deuxième fois. Fa, fa, mi, troisième fois. Fa, fa, mi, quatrième fois. Fa, fa, mi. Et la dernière fois. Ensuite, la main droite, toujours la main droite, elle descend sur le Do avec le pouce, Do. Il y a trois notes à retenir. Fa, Fa, Mi, Do. Fa, Fa, c'est rapide. Fa, Fa. Ensuite, le tempo normal. Mi, Do. Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Fa, Fa, Mi, Do. Première fois. Fa, Fa, Mi, Do. Deuxième fois. Fa, fa, mi, do. Troisième fois. Fa, fa, mi, do. Quatrième fois. Fa, fa, mi, do. Très bien. Ensuite, encore une note, une dernière note, c'est Ré. Et il va monter sur le Ré avec le deuxième doigt. Cela donne Fa, Fa d'abord, Mi avec le troisième doigt, et d'abord le pouce, Do et Ré. Et vous voyez, on a déjà joué les quatre notes, mais pas même ordre. D'abord Fa, Fa, Mi, ensuite pouce d'abord. Do, Ré, jusqu'à là. Ok On va répéter pour cela cinq fois. Fa, Fa, Mi, Do, Ré. Première fois fa, fa, mi, do, ré. Deuxième fois. Fa, fa, mi, do, ré. Troisième fois. Fa, fa, mi, do, ré. Quatrième fois. Fa, fa, mi, do, ré. Et la dernière fois. Maintenant, avant de terminer, on va jouer les, tous les musiques qu'on a appris. Sol, sol, la, sol, do, si. Sol, sol, la, sol, ré, do. Sol, sol, sol, mi, do, si, la. Fa, fa, mi, do, ré. Jusqu'à là. OK Le prochain cours, ça va être le dernier cours. Alors bon courage les enfants